explorando a sua dor. Eu prometo amor, assim eu faço o que eu quiser com a sua boa fé. Explorando a sua dor, eu prometo amor, assim eu faço o que eu quiser com a sua boa fé. Vinde as minhas criancinhas que não leram uma linha da sua religião. Vinde as minhas criancinhas que cultivam a mania da crendice sem noção. Sou um lobo em pele de cordeiro, glutão e sempre no cio, abusando de todo o cristão, com mente infantil, explorando a sua dor eu prometo amor Assim eu faço o que eu quiser Com a sua boa fé Explorando a sua dor Eu prometo amor Assim eu faço o que eu quiser Com a sua boa fé Veja minhas criancinhas que vestem a fantasia, uniforme de cristão. Vinde a minhas criancinhas que não sabem uma linha da sua religião. São lobo em pele de cordeiro. abusando de todo o cristão com mente infantil. Sem noção, sem noção, minha crendice é sem noção, sem noção, sem noção. Pra ciência eu digo não, sem noção, sem noção. Só a Bíblia tem razão, sem noção.